Hello guys! So, tuturuan ko kayo paano mag-stream sa Facebook gamit yung OBS since marami nagtatanong paano. Una, punta kayo sa inyong Google. Yan. Pag nakita niyo yan, search niyo yung OBS project. Yan. Dapat mapunta kayo dito. So, pag nakita niyo yan, click niyo lang yung Windows para ma-download. Siyempre, pagtapos na yan ma-download, okay na yan. Nakikita nyo na yung OBS. Ito na yung kalalabasan nyo guys. Tapos, yan, pakita nyo yung OBS. Tuturuan ko naman kayo para maglagay ng laro. So, yan yung OBS, diba? So, mag-click nyo yung add VM plus dito sa baba. Tapos, tapos game capture para sa mag, kung game yung i-stream nyo capture any application. Pero, click nyo yung specific window. Tapos, okay. Ay, hindi pa pala? Balik ulit doon. Tapos, specific. Tapos, hindi nyo yung rules of survival. Ayan. Tapos, so, lumabas na yung rules of survival. Tapos, kung gusto nyo maglagay ng text, yan ang text. I-click nyo naman itong text. Kunyari, lalagay nyo dyan. Hello. Please follow me. Ayan. That's okay. Pwede nyo na yan ilagay. Okay. Ayan, kunyari. Ayan. So, meron na kayong text dito sa... So, ano lang. Good luck. So, tuturuan ko naman kayo paano mag-connect ng FB sa OBS para makapag-stream na kayo. Una, mag-upload kayo dun sa my Facebook nyo. Click nyo ngayon yung live. Pag na-click nyo yung live, pinutin nyo yung connect. So, itong stream ko sa baba, kailangan nyo yan i-copy. Tapos, pag na-copy nyo na yan, ilalagay nyo siya ngayon dito sa my settings. Settings, tapos stream. Tapos, pipinutin nyo yung FB Live, syempre, kung Facebook. Tapos, ipipaste nyo siya dito. Okay? Pag na-paste nyo siya dyan, click nyo lang yung apply, tapos okay. Ayun. Tapos, i-click nyo na lang yung start streaming. So, yun na Good luck!